सो हेलो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के अपने चैनल डीजे बस्ती क्लब में मैं आपका अपना दोस्त यार विपिन जायसवाल स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि करीब एक हफ्ते आप लोगों की वीडियो नहीं ला पाया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए एक हफ्ते बाद एक काफ़ी अच्छी सी एफ लेके आया हूँ जो कि एक सॉन्ग है तुम ही आना ये पूरी सॉन्ग पियानो रोल में है फुल्ली मिक्स है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ एफ में पासवर्ड लगा हुआ है और पासवर्ड जानने के लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि पासवर्ड आपको तीन अंकों में दिखाया जाएगा तीन तरीकों से दिखाया जाएगा उसमें और जो है आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ तो आप लोग की एफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए

Thank you. गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एफ काफ़ी अच्छी लगी होगी और जो है एफ आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो थैंक यू ऐसी ऐसी वीडियो या एफ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब